そういえばさだちゃんこの間ネットの巡回してたらさ井戸でも使えるこたつを見つけたのよ今度プレゼントするわお誰か来たぞああじいさんじゃんかお疲れお菊さんこんばんは少し遅れましたいいってことよ気にすんなグループトークはいつでも入ってこられるのが売りだからねありがとうございますジェイさんこんばんは あサダさんもこんばんはあ今日はジョーズさんもいるんだ久しぶりです <laughs> ジョーズっち喋れないからって波の音出すのとかマジウケるお元気そうで何よりですつ <laughs> うかジェイさんあなた今仕事帰りなのああそうか 今年は3回あるんだったわね13日の金曜日って何またあんたリア充ぶっ殺ってきたのうんリア充なんてみんな死ねばいいんだっていうか多くて年に3回しか出番ないんだよな俺去年なんか1回だけだったからずっともわんしとったもう ハローわし登場おベートーベンのあっちゃん久しぶりじゃないあああおきくちゃんは相変わらずじゃなベートーベンさんお久しぶりです実はちょうど相談したいことがあったんですはあどうしたでござるか実は俺今までチェーンソーなんて一回も使ったことなくてそれなのに なぜかイメージがチェーンソーなんですよしかも昨日あんまりイメージが先行してるから試しに使ってみたんですけどもう使いにくくて元ネタのレザーフェイス君からもキレ気味にクレームまで入ってきてるんですよねキャラパクすんなよあれごっちゃにされてこっち困っとんじゃボケ なんとかしてイメージ変える方法ないですかねなるほどのそれは困ったでござるなイメージ戦略は大事じゃからのわしも最近本当は深夜にこそっとピアノを弾くのだけが趣味だったのでござるがいつの間にか肖像画の目が動くっていう噂になっておってな。 よく小学生に両目に押しピン刺されて困っておるんじゃ <laughs> 両目に押しピンウケるこないだなんぞ両目に巻き巻きうんこの形の押しピンじゃよしかも持ち手のとこちょっと大きいやつひどくね <laughs> 両目に大きな 巻き巻きを小学生って好きですもんねその形ひどい話でござるって話がそれたのでなんじゃっけジェイさんのイメージでござるなああそうなんです俺の得意武器は本当は 斧とか鈍器とかそんな撲殺系のやつなのに本当困ってるんですよあーそうじゃのどうするのがいいかのうんうんそうねこの際武器を変えてみたらどうかしらなるほど例えばどんなのですかうんヌンチャクトンファー ボウガン、うん、イメージじゃないでござる何何上手っち俺を抱えていって相手にぶん投げろいやいやいやどう考えても無理っしょ陸上よ丘の上あんたどう考えてもビチるっしょ上手ちゃんあなたお魚さん あ上手っちがへこんだバールのようなものもしくは灰皿それ昼ドラっぽくならんかの大丈夫次の13日の金曜日は8月だから夏休み期間子供たちの相手でお母さんたちは忙しくて昼ドラは見れない だから大丈夫それってそういう問題うん他にアイデアもないしやってみるよ今度バールのようなもので撲殺してくるあっそう上手っちも応援してるみたいだしやってみたらいいんじじゃないっておもうこんな時間か。 私は先においとまするねそろそろポンドとユーロが動く時間帯だしじゃあねお疲れお疲れ様お疲れ様